Cette vidéo montre comment installer Tango sur Ubuntu. Ces instructions ont été testées sur Ubuntu 14.04 LTS et sur la version 14.10 et enfin sur Linux Mint 17. Nous devons tout d'abord installer MySQL et cela en utilisant un terminal en entrant la commande suivante sudo apt-get install mysql-server et MySQL-6 client. MySQL, pour rappel, est un système de gestion de base de données relationnelle. Il est utilisé par Tongo pour la gestion de la base de données des device serveurs. Lors de l'installation de MySQL, nous pouvons laisser le mot de passe administrateur vide. Si nous spécifions un mot de passe, nous devrons l'entrer plus tard lors de l'installation de Tango DB. Après l'installation de MySQL, nous pouvons installer maintenant Tango en utilisant les commandes d'installation de chaque composant de Tango, une à une, ou bien en tapant le tout dans une seule ligne de commande. Pour ce dernier cas de figure, nous entrons la commande sudo apt-get install suivi de tous les composants de Tango comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Lors de l'installation du Tango Common, nous utiliserons comme hôte Tango, Tango host, pcname 2.10000 où pcname est le nom de notre machine. Lors de l'installation de la base de données Tango, on effectuera les opérations suivantes. À la question Configuration de la base de données de Tango DB avec DB Config command, cliquez sur Yes. Pour la configuration du mot de passe de l'administrateur de la base de données, laissez vide. Enfin, pour le mot de passe, pour l'application MySQL pour TangoDB, on peut le laisser vide. Ensuite, nous devons installer libtango Java, qui contient l'ensemble des applications que nous pourrons utiliser pour travailler et utiliser Tango, telles que Jive et Pogo. Si le package libtango-java n'est pas disponible dans les dépôts, nous pouvons l'ajouter manuellement avec la commande suivante. Après cela, on exécute un sudo apt-get update, puis on peut installer libtango java avec la commande sudo apt-get install libtango java. Si nous obtenons cet avertissement au cours de l'exécution de la commande sudo apt-get update du style warning, gpg error ou bien un avertissement au cours de la commande sudo apt-get install libtango java comme quoi le paquet n'est pas authentifié, nous pouvons le corriger en utilisant les commandes suivantes. Maintenant, nous pouvons installer libtango java normalement. Maintenant que Tango est installé, on peut utiliser ces outils tels que Jive en tapant la commande Jive et là Jive s'ouvre normalement. On peut faire la même chose pour les autres applications telles que Pogo qui se lance directement sur notre environnement Ubuntu. Et enfin, on peut lancer Astor pour vérifier que les outils Java fonctionnent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration de la méthode d'installation de Tango sur Ubuntu.